Un des plus gros mammifères qui peuplent la Terre. C'est aussi une espèce au bord de l'extinction. Et pour protéger le rhinocéros, voici un outil simple. Un émetteur GPS qu'on lui implante de manière indolore dans la corne. Et à 9000 km de là, voilà ce que ça donne. On peut suivre le déplacement du rhinocéros. Chaque point est un rhinocéros connecté qui se euh, déplace. On aide les rangers aujourd'hui et, les experts de la conservation à observer à distance, en prenant moins de risques, euh, ces animaux et surtout à anticiper euh, de potentiels dangers que prendrait l'animal. Ce système est déjà utilisé sur d'autres espèces comme le chimpanzé en Tanzanie. Pour la célèbre primatologue Jane Goodall, c'est une aide majeure qui peut avoir d'autres applications. On peut s'en servir pour détecter des coupes d'arbres illégales, des pièges pour animaux, des cartouches au sol ou la position d'un nid de chimpanzé. Cet émetteur a déjà été installé sur une trentaine de rhinocéros. La start-up française espère réunir suffisamment de dons pour équiper les 29 000 rhinocéros encore vivants dans le monde.